Dziedziniec zamku w Jaworze, widziany od strony ulicy Chrobrego i przyszedłem od strony Urzędu Miejskiego. Wieża zamkowa z zegarem, ale niestety już zegary nie działają.